No niin, nyt siis tehdään itsenäisyyspäivän hengessä tällainen toiminnallinen harjoitus ja minä kerron täältä väittämiä. Ja aina kun se väittämä on oikein sinun mielestäsi, niin sinä kurotat itsesi ylöspäin. Eli sinä kohotat niin paljon käsiä ylöspäin kuin mahdollista. Sen jälkeen taas neutraali tilanne on sulla kädet tässä näin alhaalla. Ja sitten jos väittämä on väärin, sen jälkeen sinä menet tällaiseen staattiseen kyykkyyn kokeilepas vielä ennen kuin aletaan tekemään. Nyt nyt olemaan ilman penssiä, tältä Ja tämä siis tapahtuu myös niin, että sä et käytä nyt sitä ajatusta, että miten muut siellä tekee, niin sen takia että me tehdään silmät kiinni. Eli silmät kiinni nyt. näistyi Venäjästä 6.12.1917. Silmät kiinni. Hyvä, neutraali tilanne. Suomi on tasavalta. Suomi on tasavalta. Hyvä, neutraali tilanne. Kolmonen. Edelleen silmät kiinni. Sauli Niinistöä edeltävä presidentti oli Martti Ahtisaari. täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Hyvä, neutraali. Viides itsenäisyyspäivä ei ole virallinen liputuspäivä. Itsenäisyyspäivä ei ole virallinen liputuspäivä. Nouse vaan ylös. Suomen pääministeri pitää itsenäisyyspäivän illalla suuren juhlavastaanoton presidentin linnassa. Neutraali. Vielä kaksi kappaletta. Puolustusvoimat järjestävät valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatin. Ready. Ja kahdeksas viimeinen. Silmät kiinni. Yleisradio on vuodesta 2000 lähtien esittänyt Edvinlainen ohjaaman elokuvan Seitsemän veljestä. Okay.